Ooh, ooh, ooh, ooh. Осторожно, электро спал. Сзади, сзади, монстр. Это для нас, кров, осторожно. Сори, не успел. Ближе к дереву держись. За забор электро. Вот тут тоже электростанция. Самое обидное, что и те, и другие респаются возле нас. Выброс. Вроде успел.